айтыңдаршы сізге телефон шалып еді кім не деп атады өлім көрген келмес депті орнында отыр ау деп жеңең тұрбаев алып келіп берді қой отырайық алло о жаным продукты жоқ ұмытқан жоқпын ала барамын ала барамын продуктыны ұмытқан жоқпын сөзсіз ала барамын памперс мақұл мақұл әйгерім қаяқта жүресің ей қандайсың қаяқта жүресің нұрбек эми кечирип койчу айгерим ушундай болуп калды эмне кыл дейсиң эми ушундай болуп калды дайыма эле ушинте бересиң эми кырк беш мүнөт эле күттүң го эмне болуп тур эми эчтеке болбойт эми ооба эми кечээ күнү интернеттен гүл жөнөттүм эле алдыңбы ооба алдым эмкиде кино жөнөтүп киного алып барып келдим деп айт э нурбек деген сіз да ооба нурбек ооба и рас болды как раз алдыман шықты. сизди издеп аткам да аха угуп атам сизди нұрбек сиз менин балдарымдын бирөөсүнүн апасысыз жоқ чоң сіз алмаштырып алдыңыз біреуге алмаштырып алдыңыз алмаштырбай эле фамилияңыз па ооба мен о ошо юлдашев нурбек о сиз эле кайсы жылдары жок коюңузчу чоңуз мен сизди биринчи жолу көрүп атсам қойыңыз мен алмаштырып алдыңыз шоңыз сіз мені тұрмес түсініп қалдыңыз ұқсайды мен тиги сексенинчи мектепте мұғалім болып иштейм да анан сіздің балаңыз бойынша эле сурашайын дегем балаңызга эмеге эле чакырайын эле дегем мугалиммин дебейсизби екеуі арықтап қалып тұрсың не не деген диета бұл ой ойыншық деле жоқ помидор картошка сайыс пияз жашылчалар да да болды ошолор эле анан кандай тамакка чейин жеп атасың же тамактан кийин жеп атасың итип жеп атасың оюң бар эле жеш экен да казып атам казып помидор картошка бадыраңдын баарын моундай казып атам кыймылдап кыймылдаш саламатсызбы саламатсыздар жақсы ал акыбалыңыз жакшыбы өзүңүздү жакшы сезип калдыңызбы ооба жакшы рахмат башында могу башыма бирөө таш менен қатты чапкандай ооруп бирдеме болуп аткан да ошо эки жолу болду эки жолу кайталанды да ошол шааны ал жакшы эле рахмат жакшы болуп Жақсы. жакшы могу таштайт атасызбы экинчисин монтаж болчу байке жок негизинде ол биз жакшы эле операция кылып атканбыз анан кийин деген сиз ойгонуп кетип атпайсызбы бир убакта эмне кыларыбызды билбей наркозубуз жок кайра уктата алсакчы анан мен бул жардамчымды наркозго жиберсем бул наркоз таппай мойнун көтөрүп кетиптир анан ушун жардам тийбеди бирок азыр жакшы э жакшы эле сезип калдыңыз да өзүңүздү э исак дағы бер операция бар а ол тура все барсаң кейін так Самадова. ағай экзаменге даярсың ба даярмын ана баштай берсең болды қайсы жерден ұят емес па ағай аның не бар екен енді аның не ұяты бар енді баштабайсың ба ол ол ол самат башта уақыт бар ағай елдің өзінше демек экзаменге даяр эмеспи жок агай даярмын эмнеге даяр эмеспин башла бул эмне ушу агай айтпадымбы уят деп уят агай уят болуп жатпайбы негизи бар экзаменге даярданып кел анан келесің кейінгісі кел біле о теги мараттын үйү бедеге кетип атат бечара ачка да ачка бусламбай айтсаңыз мисалы сиздин машинаңыздын ачкычы сизде турабы же жеңемде турабы жеңемде машина меникиби же жеңеңдикиби сиздики меники болгондо менде турат кана кана мына ай нурбек болбойсуңбу тез тез келин балам мен унутуп калган турбаймынбы тегерменге барып келіш керек эле машинаңызды берип турбайсызбы руслан макимович тез эле барып келе машина машинабы эмне жеңемнен рұқсат сурашым керек қандай эле жеңең жеңең берип туруңузчу анда мындай кыласың нұрбек машина екі күндөн бери үйде айдалбай тұрады барасың багажын ашасың багажда беш литрліктің жармысында бензин тұрады барып тұрып бензинді құясың есігін ноғы ключменен ашасың Ачып тұрып ылды жағында мындай тартқыш бар тартып тұрып капотын ашып жанағы ременнің бәріне қарасаң бір сарызым тұрады ошоны бұрап келіп тұрып менен замокты ашасың замокты ашып бір ичиген онго чейин санайсың онго чейин санап туруп кайра жаап подсосту тартып анан кийин кайра ачып туруп бир он бешке чейин санап туруп бассаң анан от алат болуптур мен барып келе калайын нурбек сенден бир өтүнүч жеңеңен бир ооз сурап койчу а жеңең берсе эки күндөн кийин деле алып келип берчи бар мен жөйлі алып келе қалайыншы мынтіп қойып алса бұлар күні келе машина келіп тұр машина келіп тұр е міне нормально отырғызбайды екен ғой су тасып жүріп өмірім өтмей ол